TV, det klødrer seg litt. hjelm, jeg har kjøredress, jeg har eh, smilet med meg. Jeg, jeg eh, har eh, hatt fantastisk hjelp fra hele Bakkerud Blue, HTB Racing og mange bergensere. Vi er faktisk 32 bergensere som reiser ned til Cape Town for å forhåpentligvis hente hjem en god bøtte. <laughs> mis caras,